карбонаттардын гидролизи натрийдин карбонатын калийдин карбонатынын индикаторлору менен сынап көрөбүз лакмус индикатору менен фенолфталиин менен эритменин өңүнүн өзгөрүшүнө карбонаттардын гидролизи жүрүп гидроксид иондорунун пайда болгондугун көрсөтөт